Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. η κυρία Ψηλιά Αθηνά, ονομάζομαι Βασιλική Κιωσή. και η Ρωσάβοβα είμαστε παρακολουθούμε τα μαθήματα της κυρίας Βεβαιμάη της μετάφρασης και θέλω να σας κάνουμε μερικέ μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη μετάφραση. Αρχικά ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ε, δεν ήταν όνειρο ζωής, αλλά ήταν ένα παιδικό παιχνίδι Δηλαδή ήταν κάτι που, με το οποίο έχω ασχοληθεί σαν παιχνίδι από πολύ μικρή. Ε, και δεν το επέλεξα ακριβώς ως επάγγελμα. Ε, με επέλεξε, γιατί ήταν άλλη, άλλη κατεύθυνση των σπουδών μου και έχω και άλλη ιδιότητα επαγγελματική. Ναι, έχω παρακολούθηση λίγο τη συνήθισή σα, διάβαζα λίγο το βιογραφικό σα. Πώς συνδέεται η ψυχολογία με τη μετάφραση ακριβώ, ε, τώρα, μετά από 20 χρόνια τα βρίσκω ακριβώς στις συνδέσεις. Διαισθανόμουν ότι υπάρχει κάτι εκεί. Ε, ε, νομίζω έχει να κάνει λίγο με, την, με τη λειτουργία της διαμεσολάβησης και της γέφυρας. Και στη θεραπεία υπάρχει η έννοια της μετάφρασης, δηλαδή ε, με την έννοια παλιά, παλιά πράγματα, παλιά νοήματα, τα, τα ξαναμεταφράζουμε και τα καταλαβαίνουμε αλλιώς με αυτή την έννοια μιλάμε. Ναι. καθαρά γλωσσική δηλαδή. Όχι. Ε, δηλαδή τα πορτογαλέζικα πώς ε, προέκυψαν σαν πορτογαλικά ε, Ήταν, ε, όταν εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο, ήμουν εδώ στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα ΦΠΙΨΗ και ήταν η πρώτη χρονιά του Εράσμου τότε. είχα την ευκαιρία να φύγω με μια υποτροφία Διάλεξα μια χώρα για την οποία δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα τη γλώσσα. Ήξερα μόνο ότι το καιρό, το κλίμα θα είναι παρόμοιο με την Ελλάδα. Αυτό ήταν το αυτό που χρειαζόμουν, ότι θα είναι σχετικά φτηνά, θα είναι παρόμοια με την Ελλάδα, δεν θα χρειαστώ επιπλέον χρήματα. Αυτό, αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο, ένα κριτήριο περιπέτειας. Δεν είχα στο νόμο τι θα, δηλαδή θα ναι. Καταρχήν, ε, εκτός από τα πορτογαλικά, από ελληνικά και με αγγλικά, φανταστώ, ε, ασχολείται με ελληνικές μεταφράσεις. στη λογοτεχνία δεν έχει, δεν το έχω κάνει και δεν το έχω επιδιώξει. Ε, κυρίως γιατί ε, τα πορτογαλικά είναι μια πιο σπάνια γλώσσα, υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι να μεταφράσουν από τα πορτογαλικά, οπότε δουλειά μου πάντα ήταν, μιλάω και άλλες γλώσσες, με επάρκεια θα έλεγα όσο τα πορτογαλικά, τα αγγλικά. Για άλλες γλώσσες είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Ποια είναι η σχέση σας με την γλώσσα από την οποία μεταφράζετε. Ε, με έναν περίεργο τρόπο είναι μια γλώσσα που την έμαθα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σε ένα μισή μήνα μιλούσα και μιλούσα μόνο πορτογαλικά, όντας πια στη Λισαβόνα. Ε, λογοτεχνία διάβαζα πάντα πάρα πολύ και μεγαλώντας, επειδή ήμουν ένα παιδί αρκετά μοναχικό, ήταν το παράθυρό μου στον κόσμο. Οπότε από τα πρώτα πράγματα που ήθελα να καταλάβω, για να καταλάβω τη χώρα, να καταλάβω τη γλώσσα, ήταν η λογοτεχνία. Μπήκα πολύ νωρί να διαβάσω. Ε, εκείνη την εποχή, πριν από 25 χρόνια, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα μεταφρασμένο στα ελληνικά. Οπότε, πάντω και διαβάζοντα μια σειρά πράγματα, ε, με, ενδιέφερε, με κάτι να κάνω με αυτό. Ε, έκανα μαθήματα, μετά από τέσσερα χρόνια επέστρεψα ξανά στην Πορτογαλία με μια άλλη υποτροφία. Πάλι για σπουδέ στην ψυχολογία, λίγο παράλληλα έκανα και γλώσσα, λογοτεχνία, μετάφραση. Αυτά όμω ήταν, είναι μικρότερε οι σπουδέ μου πάνω σε αυτό, αλλά πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό μπορώ να πω. Τι σας προσφέρει η μετάφραση, τι απολαμβάνετε σε αυτή. Ε, την ησυχία μου. <laughs> Ναι, έχει πάρα πολύ ησυχία. Είναι μια δουλειά που την κάνει κανείς μόνος του με τον εαυτό του. Προφανώς υπάρχουν και τα πειράματα αυτά της συνεργασίας που είναι πολύ ωραία, μια πολύ ωραία αλλαγή. ναι, μέσα, δηλαδή στους ρυθμούς που ζω και με την άλλη μου δουλειά, αυτός είναι ένας χρόνος που είμαι εγώ με τον εαυτό μου και το κείμενο. Ε, ύστερα Εντάξει, έχει μια ικανοποίηση το γεγονός ότι καθώς περνάνε τα χρόνια και συνεχίζω να μεταφράζω, ε, εγώ γνωρίζω κάποιους πολύ σημαντικούς συγγραφείς, το έργο τους δηλαδή, και με τη διαμεσολάβησή μου τη γνωρίζουν και, και οι Έλληνες αναγνώστες. Αυτό είναι, αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Αυτό το κινητρό σας δηλαδή στη μετάφραση. Όχι, το κινητρό μου είναι ότι περνάω καλά, ότι είναι ένα παιχνίδι, εξακολουθεί να είναι ένα παιχνίδι για μένα. Είναι κάτι το οποίο με ενθουσιάζει, ε, με κινητοποιεί πάρα πολύ. Είναι ένα πράγμα που το έχω ανακαλύψει από 7-8 χρονών, δεν ξέρω γιατί, είναι εκεί όμως και... Είναι δύσκολο να αποδοτεί στα ελληνικά η θερμοκρασία που έχει το πρωτότυπο κείμενο. Ε, δεν το έχω ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω, ε, πάντα όταν, υπάρχει, όταν είναι ένας καινούριο συγγραφέας που δεν τον έχω διαβάσει πολύ, δεν τον έχω μεταφράσει, ε, πάντα έχω, ξεκινώ, έχω μια αβεβαιότητα. Νομίζω ότι η θερμοκρασία που λέτε δεν τη βρίσκω από την αρχή, την ανακαλύπτω στην πορεία του βιβλίου. Ε, με κάποιους συγγραφείς ε, αυτό είναι πιο εύκολο, είναι πιο φυσικό, γιατί μπορεί να έχουμε κάτι κοινό στη σκέψη, ή κάποιες αναφορές κοινέ και να είναι πιο εύκολο. Με άλλους συγγραφείς πρέπει να το ψάξω περισσότερο. Για παράδειγμα, έχω μεταφράσει τρία βιβλία από, από βραζιλιάνων συγγραφέων. Δεν αισθανόμουν σαν στο σπίτι μου. Δηλαδή, ε, υπήρχαν δια, κάποιες διαφορές στη γλώσσα, παρότι υπάρχει και σύμφωνο ορθογραφίας μεταξύ Πορτογαλίας και Βραζιλίας και είναι υποχρεωμένοι όλοι να γράφουν με τον ίδιο τρόπο, η διαφορά είναι, υπάρχει και είναι μεγάλη. Δεν νιώθω ασφάλεια, δηλαδή δεν ήξερα αν, το, αν ακριβώ αυτό που λέτε εσεί, θερμοκρασία, αν, αυτό αποδίδεται σωστά, είναι ένα ερωτηματικό που το έχω ακόμα. Για άλλα, για άλλα βιβλία το αισθάνομαι, αισθάνομαι μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή, με ποιον συγγραφέα αισθάνεστε πιο μεγάλη άνεση. Ε, εντάξει, το νομίζω αυτό που έχω μεταφράσει περισσότερο, Ζωζέ Σαραμάκου. Ε, το οποίο ήταν από την αρχή όμως, δεν ήταν κάτι που χτίστηκε, ήταν από το, νομίζω από το πρώτο βιβλίο, δεν, δεν ήταν κάτι που άλλαξε. Δηλαδή ήταν ε, αγάπη, να το πούμε, μεταξύ σας ως μεταφράστρια και το έργο του συγγραφέα που πρότειμα ναι, ναι. Ήταν από αυτά τα βιβλία που τα διαβάζεις και σταματάς και παίρνεις ανθρώπους τηλέφωνο και λες κάτσε να σου πω τι γράφει εδώ. Αυτό, αυτό ήταν, ε, αυτή ήταν η εμπειρία. Πέρα από το συγκεκριμένο συγγραφέα, έχετε κάποια στενή σχέση με κάποιο μεταφραστή, έχετε κάποιο μεταφραστή ως πρότυπο, σας έχει εμπνεύσει κάποιος μεταφραστής. Θαυμάζω ανθρώπους, αλλά όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ε, δεν έχω μαθητεύσει. Δηλαδή, για να θαυμάζει, νομίζω πρέπει κάπως να έχεις μαθητεύσει κιόλα. Ε, βλέπω μεταφράσει πάρα πολύ καλές, εξαιρετικέ ε, ανθρώπους που τη δουλειά του τη θαυμάζω, αλλά ε, ότι να έχω πρότυπο, δηλαδή να προσπαθώ να, να ή να το κάνω, όχι, αυτό δεν, υπάρχει. Ε, Εκτός από μεταφράστρια είστε και συγγραφέα ενδεχομένως, γράφετε γενικά σας κείμενα. Ναι. Όχι, όχι. Τα κριτήρια σα όταν μεταφράζετε ποια είναι, τα δικά σας. Τα κριτήρια μου για ποιο πράγμα. Για τη μετάφραση που εσείς κάνετε. Δηλαδή αυτό με την επιλογή δεν ενός έργου, ας πούμε. Την επιλογή, όπως ξέρετε, του έργου δεν την κάνει ο μεταφραστής, την κάνει ο εκδότης. Ο μεταφραστής μπορεί να προτείνει. Αυτό ρωτάτε, τα βιβλία, με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία. Όχι, εγώ εννοώ όταν εσεί αποφασίσετε να μεταφράσετε κάποιον συγγραφέα ή κάποιο έργο, αυτά που ακολουθείτε μέσα σας όταν κάνετε τη μετάφραση. Τα δικά σας κριτήρια. Δεν ξέρω αν την έχω καταλάβει σωστά την ερώτηση. Ε, μερικά πράγματα, για μερικά πράγματα ε, στην, μετάφραση ειδικά δεν έχω θεωρία. Είναι, μερικά πράγματα τα έχω ανακαλύψει καθώς δουλεύω το πώς λειτουργούν. Ε, κάτι που έλεγα και χθε, εγώ βλέπω ότι όταν έχω έναν καινούριο συγγραφέα χρειάζομαι τρία κεφάλαια για να πω ότι έχω καταλάβει το λεξιλόγιο του συγγραφέα. Ε, ένα κριτήριο ακόμα είναι, για παράδειγμα, είναι ότι έχω διστάσει και έχω αποφύγει να μεταφράσω συγγραφείς που δεν είναι σύγχρονοι. δεν ξέρω, την ιστορία της γλώσσας, της πορτογαλικής γλώσσας. Ξέρω να έβρωστης, δηλαδή γνωρίζω ένα λεξιλόγιο πιο παλιό, αλλά το έχω αποφύγει να, να μεταφράσω κάτι πιο παλιό. Ε, με ενδιαφέρει να υπάρχει μια αντιστοιχία στο άκουσμα, δηλαδή όχι μόνο στην απόδοση του νοήματος, αλλά και ο ήχος με κάποιο τρόπο να παρακολουθείτε, ο ρυθμός που υπάρχει να, να, να, υπάρχει και στο ελληνικό κείμενο. Θεωρώ σημαντικό να μεταφράζονται οι λέξεις, να μην παραλείπονται πράγματα, ούτε να απλοποιούνται. θεωρώ σημαντικό να αντιμετωπίζω τον αναγνώστη ως ενήλικα και να μην προσπαθώ να του πασάρω πληροφορία σαν να μην ξέρει. Δεν ξέρω αν απαντώ, αν είμαι μέσα στο περιεχόμενο. Ακριβώς αυτό μέσα. Ε, και δεν διορθώνω το συγγραφέα, δηλαδή θεωρώ ότι ο, αυτό που δίνει ο συγγραφέας είναι πλήρες. Εάν σε κάποια σημεία εγώ αισθάνομαι αμηχανία ή κάποιο κόμπο ή δεν βγαίνει με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει σε άλλα σημεία, θα φανεί και στη μετάφραση αυτό. Αλλά ε, αυτό είναι όμως, δηλαδή αυτή η ένταση που υπάρχει στο κείμενο, το πρωτότυπο, αυτή η ένταση που εγώ αντιλαμβάνομαι, ε, οφείλει να υπάρξει και στο ελληνικό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να, να, λύσω κάτι εγώ εκεί και να περάσει ανέφελα στο, στον αναγνώστη. Ο αναγνώστης είναι και αυτός ενήλικας όπως και εγώ. Έχετε πάντα επικοινωνία με τον συγγραφέα που μεταφράζεται. Τώρα πια ναι. Τώρα πια ναι. Δεν το έκανα γιατί ε, με το Ζωζέ Σαραμάγκο ήταν, ήταν μια ειδική περίπτωση Ήμουν πάρα πολύ νέα. Κοινώ ε, ε, πέρα από τη διαφορά ηλικία, ήταν ένα νομπελίστα συγγραφέα. Αισθανόμουν πολύ Δέο, Απέφυγα για 10 χρόνια, ενώ μετέφραζα τα έργα του, απέφυγα για μια δεκαετία να τον γνωρίσω, μέχρι που ήταν πια αναπόφευκτο. Ε, από όταν τον γνώρισα και μετά ζητούσα και τη βοήθειά του και τον ενημέρωνα τι, τι κάνω. Και από τότε βέβαια αφού χαλάρωσα με αυτόν τον συγγραφέα, επικοινωνώ με όλους, με όλους έχω κάποιο είδους σχέση, είναι πάρα πολύ γενναιόδοροι, μου στέλνουν τα βιβλία τους, ε, συνεννοούνται απευθεία μαζί μου για δικαιώματα και για διευκολύνσεις. Υπάρχει μια πάρα πολύ γενναιόδορη στάση από τους συγγραφείς, πάντοτε ανταποκρίνονται στα ερωτήματα που βάζω. Θα λέγατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο μεταφραστής να έχει γνωρίσει τουλάχιστον τον συγγραφέα που μεταφράζει. Ε, δεν το θεωρώ τελείως απαραίτητο είναι ένα, ένα προνόμιο. Είναι μια ευκαιρία, είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά καμιά φορά δεν έχει κανεί αυτή την ευκαιρία γιατί ο άνθρωπο δεν ζει πια ή γιατί δεν πρόλαβε, για διάφορου λόγους. είναι μια ευκολία περισσότερο και, μια, και η χαρά της επικοινωνία, Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα υπάρχουν πολλοί τρόποι να λύσει κανεί τα θέματα της μετάφρασης. Πιο πολύ σαν προνόμιο θα το έλεγα και σαν ευχαρίστηση. Προτιμάτε κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό είδος να μεταφράσετε, δηλαδή διηγήματα ή... Όχι, αλλά δεν έχω μεταφράσει ποιήση. Θεωρώ ότι είναι κάτι, έχει άλλη λειτουργία η μετάφραση της ποιήσης, είναι κάτι με το οποίο δεν έχω καταπιαστεί. Αλλά μετα... έχω μεταφράσει μυθιστορήματα και ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, νομίζω. Όλα τα άλλα είναι, ναι, όλα είναι μυθιστορήματα τι εικόνα έχετε, είχατε για τη μετάφραση βασικά πριν ασχοληθείτε με αυτήν και ποια η άποψή σας για τη μετάφραση τώρα. Είχε αλλάξει ο τρόπος που... να πω την αλήθεια, πριν ασχοληθώ με τη μετάφραση, πριν, πριν μεταφράσω δηλαδή κάποιο έργο και δω το όνομά μου τυπωμένο και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι ασχολιόμουν και πάρα πολύ με το ποιο μετέφρασε αυτό που διάβασα. Ενώ αγαπούσα πάρα πολύ τη λογοτεχνία πάντα. Ε, νομίζω άρχισα και εγώ να νοιάζομαι περισσότερο για, αυτή την ε, εργασία ε, όταν άρχισα να τι κάνω. Εκ των υστέρων μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Ε, ο Σαραμάγκο έλεγε ότι στου μεταφραστέ οφείλουμε το ότι υπάρχει διεθνή λογοτεχνία. Αλλιώ θα υπήρχε κάθε χώρα θα έχει λογοτεχνία. Δεν θα μαθαίναμε ποτέ τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντική η λειτουργία, αλλά δεν είναι κάτι που το σκεφτόμουν πιο πριν. Σαν ε, επάγγελμα η μετάφραση, νομίζετε ότι έχει τις, ε, τις σωστές πούμε, να το πω έτσι, που έχει κάποιος... Ναι. Εντάξει. Όχι, είναι ένα χαρτζιλίκι. Ακόμα και αν θέλει κάποιο να κάνει αυτή τη δουλειά συστηματικά, εντάξει, πόσο συστηματικά πρέπει να κάνει κανεί και κάποιο διάλειμμα. Με τις εισφορές που πρέπει να πληρώσει, με την φορολογία που υπάρχει, με τις τιμέ που δίνουν ακόμα και τις πιο ψηλέ τιμέ που μπορεί να δώσει ένα εκδότη, τα χρήματα δεν να είναι ένα, ένα Ένα έξτρα στο εισόδημα από κάτι άλλο. Κάποια στιγμή είχα συμμετάσχει σε μια πρόσκληση του στο Σωστομίδη με διάφορου ε, μεταφραστέ και μα σύστηνε τον ένα στον άλλον και έλεγε Από εδώ η Τάδε που είναι δικηγόρο και μεταφράστρια. Από εδώ η Τάδε που είναι γιατρό και μεταφράστρια. Από εκεί η Τάδε που είναι καθηγήτρια και μεταφράστρια. Δεν είχε κανεί που να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, το, ναι, το εννοείται σε σχέση με τη μετάφραση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν εφαρμόζεται, με την έννοια ότι και τα πνευματικά δικαιώματα της μετάφρασης έχουν ορισμένη χρονική διάρκεια, αλλά πληρώνονται εφάπαξ, τουλάχιστον πρακτική στην Ελλάδα είναι αυτή. Αυτό με ρωτάτε. Ε, τι ιδιαίτερε ανάγκες έχει ένας ε, μεταφραστής, πού ξοδεύει το όποιο εισόδημα έχει από αυτό. Σε σχέση με τη μετάφραση. Ναι. Έταξαν ε, να έχει αγοράσει κανείς τα, τα, λεξικά του, τα οποία δεν είναι πολλά. Για μένα είναι σε DVD, σε, σε CD-ROM. Ε, Δουλεύω με ένα Πορτογάλο-Πορτογαλικό, με το αντιληξικό του Ποστατζόγλου. Ε, τα ταξίδια εντάσσονται μέσα σε αυτά τα έξοδα. Σωστά. Τα αναγκαία έξοδα. Mm. Οι ε... Αυτά νομίζω εγώ τα έχω πάρει κάπως από υποτροφίες και από ευκαιρίες να, για ταξίδια, για συνεντεύξεις. Είχα κάποιες τέτοιες ευκαιρίες. Με αυτήν την δεν έχω βάλει χρήματα από την τσέπη μου για να γνωρίσω ένα συγγραφέα. Τις μεταφραστικές δυσκολίες πώς τις αντιμετωπίζετε εκτός από τη βοήθεια των λεξικών βέβαια. Ε, εξαρτάται. μερικέ φορέ είναι απλώ ζήτημα του να αφήσω το κείμενο λίγο ήσυχο και να το ξαναδώ σε άλλη στιγμή και εκεί να, βρω τι λύσει. <clears throat> τώρα, κάθε βιβλίο μπορεί, να, μπορεί να χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες λέξεις που εγώ δεν τις έχω. Ψάχνω να βρω τους ανθρώπους που τις έχουν και τις ζητάω αυτό. Είμαστε μήπω κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω μιλήσει με ξυλουργό για το ένα βιβλίο, με αρχιτέκτονα για το άλλο, με, φαρμακοποιό για το τρίτο, με ιστιοπλό για το τέταρτο. Δηλαδή, κάθε, κάθε βιβλίο κάτι θέλει που πρέπει να, να είσαι σίγουρο ότι αυτή είναι ακριβώ η λέξη. η ποιότητα τη μετάφραση, πώ πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί, Καταρχά, πιστεύετε ότι οι μεταφράσει τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι υψηλέ σε ποιότητα κατά ε, το μεσό. Νομίζω τα τελευταία χρόνια ναι, ότι είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχει πια και εκπαίδευση στη μετάφραση. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα να μεταφράζω, δεν υπήρχαν σπουδέ μετάφραση. Ε, υπήρχαν σπουδέ στη φιλολογία και από εκεί και πέρα κανεί ε, συνέχιζε. Εγώ δεν έχω καν τέτοιε σπουδέ δηλαδή. Ε, αυτό που βλέπω και σε αυτά που διαβάζω είναι το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι καλές μεταφράσεις. Εντάξει, λέω τώρα, μιλάμε μια γενικότητα. Μέσα σε αυτό υπάρχουν εξαιρετικά πράγματα, υπάρχουν και πιο μέτρια. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια. Ναι, βέβαια. Ασφαλώς. Και έχω το προνόμιο να συνεργάζομαι με έναν διορθωτή από την αρχή ως τώρα, εδώ και 20 χρόνια. Ε, για τον τίτλο. Για τον τίτλο. Ε, η πολιτι αυτό που κάνω εγώ είναι ότι προτείνω τον τίτλο. ε, πολλές φορές έχει συμβεί ο εκδότης να τον αλλάξει, με τη σύμφωνη μου γνώμη. Πάντα. Ναι. Ε, καμία αλλαγή δεν έχει γίνει που να την μετανιώσω. Μερικές φορές νομίζω ότι η επιλογή... πω, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν, που δεν τα ξέρει ο μεταφραστής πώς λειτουργούν. Δηλαδή το να βρεις έναν καλό τίτλο <clears throat> που με μια ματιά να, να προσελκύει, είναι κάτι που ο εκδότης, εγώ θεωρώ ότι το ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν θεωρείτε ότι πλέον ε, γίνονται εκπτώσει στην ποιότητα των έργων λόγω της κρίσης κιόλας. Πώς δηλαδή? Ε, να γίνονται δουλειές ε, πιο γρήγορα, με χαμηλότερη ποιότητα, με τίτλο που να μην συμφωνείτε, α πούμε, παράδειγμα, με αυτό, αυτό για λόγους marketing. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κρίση. Ε, να σου πω ότι με του εκδότε που έχω συνεργαστεί, με έχουν σεβαστεί και του έχω σεβαστεί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ε, θυμάμαι, α πούμε, ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Εγώ είχα βάλει έναν τίτλο, ο εκδότη σκέφτηκε έναν άλλον πολύ καλύτερο, που απλώ έκοβε μία λέξη, αλλά έκανε όλη τη διαφορά. Και ήταν όλε οι λέξει του τίτλου, δεν, δεν χανόταν κάτι. Ε, δεν ανακατεύομαι. Δηλαδή με ανθρώπους, με, με, που ακούω ότι δεν πληρώνουν ή ότι σε ταλαιπωρούν ή ότι ή που τους λέω την τιμή και μου λένε τι αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν διαπραγματεύομαι. Προτιμώ να μην, να μην, να μείνω χωρίς δουλειά σε αυτό, γιατί καλό είναι να επιβραβεύονται οι άνθρωποι που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ε, για την κριτική απέναντι στο έργο σας, πώς την αντιμετωπίζετε. <clears throat> δεν είναι και τόσο πολύ, γιατί ακριβώς δεν ασχολείται και κανείς τρομερά με τους μεταφραστές. Ε, η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχω ακούσει καλά λόγια, γενικά καλά λόγια. Ε, νομίζω σε μια, μια περίπτωση μόνο μου έχουν επισημάνει συγκεκριμένα πράγματα, ενστάσει συγκεκριμένε και αυτό έχει γίνει μία φορά μέσα στα 20 χρόνια. Δηλαδή κάποιο κάθισε και είπε να, αυτό έπρεπε να, να ήταν έτσι, αυτό εγώ προτείνω να ήταν αλλιώ. Άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αυτό ήταν πολύ επικοδομητικό. Αλλά δεν έχω συχνά τέτοιε κριτικέ. Η κριτική είναι συνήθω γενικά καλή. Αυτό. Γενικά, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η κριτικη ειναι συνηθω γενικα καλη αυτο γενικα πώ πιστευετε οτι μπορει να βελτιωθει η ποιοτητα τη ε, μετάφρασης ακόμα περισσότερο. Εντάξει, να γνωριστεί ω ένα κανονικό επάγγελμα που θέλει ορισμένε δεξιότητε και να πληρώνεται ω τέτοιο. Γιατί όταν ε, ε είναι τόσο, τόσο χαμηλέ οι τιμέ και ε, για να κρατηθούν χαμηλέ, μπαίνουν μέσα σε αυτό άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν. Ε. Ασφαλώ θα δώσουν χαμηλότερη ποιότητα δουλειά. Νομίζω αυτό είναι να γίνει. Κατά τα άλλα, δεν, είναι πολύ καλό το ότι υπάρχουν σπουδέ. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμω πολλοί δρόμοι να φτάσει κανεί στη μετάφραση παρόλα αυτά. Συνδικά με το ότι είπατε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν, ε, η γνώμη σα για τι επαγγελματικέ ε, ενώσει των μεταφραστών, ανήκετε καταρχήν σε κάποια και πιστεύετε ότι πρέπει να, να ανήκουν όλοι σε κάποια. Στι ΜΕΔ, ναι, νομίζω ότι είναι καλό να ανήκουμε. Αν, δηλαδή, αν δεν ξεκινήσουμε εμεί να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε επαγγελματίε και ότι έχουμε, έχουμε και ανάγκε εκτό από. Δεν ζούμε δηλαδή. Σε... Ναι, δεν έχουμε και εμεί περιορισμού ω άνθρωποι. Για να κάνουμε μια δουλειά, πρέπει κάποια πράγματα να καλύπτονται. Για να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον κλείνοντα. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον τη μετάφραση στην Ελλάδα, Πώ το βλέπετε, πιστεύετε ότι. Ε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω που ασχολούνται με διάφορα πράγματα, με τη μετάφραση αλλά και με άλλα πράγματα, νομίζω ότι είναι όλο και καλύτεροι. Δηλαδή ότι οι που έρχονται είναι όλο και καλύτεροι. Ε, τώρα, το τι θα γίνει με την εκδοτική παραγωγή, αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, μέσα σε έξι χρόνια οι τίτλοι έχουν μειωθεί στο 50%. Η κυκλοφορία των βιβλίων, κάτι που παλιότερα, όταν παλιότερα μιλούσαμε για μια εκδοτική επιτυχία και αυτό σημαίνει 30.000 βιβλία, σήμερα σημαίνει 5.000 βιβλία. Αυτά είναι νούμερα που βάζουν κάποιους περιορισμούς και στη μετάφραση. Απ' την άλλη, για τόσο μικρή χώρα έχουμε πάρα πολλούς τίτλους που κυκλοφορούν. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή επαφή με την παγκόσμια λογοτεχνία. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Τα παιδιά που σπουδάζουν και θα ήθελαν να γίνουν μεταφραστές, τι θα, τι θα τους συμβουλέψατε. Αφού έχετε μεγάλη εμπειρία, κάποια χρήσιμη συμβουλή να τους δώσετε. Ε, ένα πρώτο, ε, νομίζω ένα που θα έλεγα, που εμένα με έχει βοηθήσει, δεν ξέρω όμως αν βοηθάει άλλου ανθρώπους, είναι ότι όταν ε, μεταφράζει μεταφράζεις ένα κείμενο είναι να κάθεσαι και να παιδεύεσαι με το κείμενο. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιεί κανείς ε, διευκολύνσεις. Να μην ψάχνει γρήγορα να, να, το πάει σε κάποιον να του το λύσει. Είναι, είναι σημαντικό να κάθεται κανείς λίγο να παιδεύεται στα πράγματα. Και επίση ένα άλλο που θα έλεγα είναι να επιμείνουν και να, να επιμείνουν να μείνουν στη δουλειά. Γιατί πολλοί άνθρωποι μεταφράζουν ένα βιβλίο, φεύγουν από το χώρο. Μεταφράζουν δύο βιβλία, φεύγουν από το χώρο. Νομίζω για να μπορέσει κανεί να σταθεί, πρέπει να επιδιώξει να, να, να έχει μια συνέχεια στη δουλειά. Όπω και σε, όλα τα, όλε τι δουλειέ, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.